Hello，大家好，欢迎收看这期 HBW 欧式泰拳的泰有绝招，我是你们的 h 导师韩博维，这是 B 图拳馆的谢放老师。今天我们要教，跟上次很像，上次教的是一个 parry，他右腿重击我，我将做 parry 的技巧，来，嘣，拨开，对吧？比如说踢一个左腿扫踢、中扫踢，嘣，我们用胳膊去做一个格挡，这是一个 unblock，用手臂去做格挡的方式，记住一定要把你的右脚，比如说往左手去贴，贴的很近，把它立起来、立起来、立起来，这是他的方式。 这边一定要立起来，看立起来，一定要用你把你的手打开，用这里面去打，而不是用你耻骨这样侧过来打。看这是错的，看，空。而且你下压的时候，身体人家攻击的身体要往下去压，整个身体头一块下去，而不是手下去，头还在上面。这样的话，人家容易腿动把你踢晕了。看这样是错的，因为它会踢你头，所以你要一块下去，是侧身而不是 rotate your body，不是转体，这是错的。 侧身，弓，侧身那边，侧身。这个格挡，记住啊！如果你是新手，我建议你先学会如何提起格挡，如何躲闪，如何躲闪，如何躲闪。我建议你先学会这些，再学会如何用胳膊去做格挡，因为他的胳膊一定需要一些肌肉的耐酸，需要一些肌肉的抗击打，需要一些骨密度。这些骨密度的练习就在你平时的训练中就练习了，不用拿石头敲它。 那不是我们的训练方法，所以说这个是属于一个偏高级点的技术，但是爱好者带着护腿慢慢练，轻点练，对你也有非常棒的帮助啊。那这次我们要做的就是，他用左腿和右腿分别去踢我的中段的位置，我要告诉你，如果我们用拳法去反击，来，他踢一个左腿中扫踢，嘣！更多来讲，我会打出右手直拳，嘣，在这一瞬间，再来一个，我做一个连贯一点的，来，嘣嘣，这是我们的反击方式。 呃，可能你问我为什么他打拳的时候，我们不教一下如何反击呢？因为更多时候在泰拳或者说站立格斗，或者我们这种欧式的打击风格里面，我们不是采取相应的战略，你用拳我去给你拼拳，不是这样的。我们更多的是他打腿，右腿中扫。 我会打拳加腿，对我会拳击先反击，因为这一刻我很清楚的知道，你在踢完我，只要他不是个这种假动作的时候，你是不会打到我的，所以我反击，我怎么用拳都能打到你。来，他再踢一次，嘣嘣，我们会采取这种法。OK，他踢左腿，我会采取直拳，嘣加这边。OK，他如果一个重击的摆拳打我头，左摆拳，嘣，我会采取这边。如果他再重一点，能把我打晃。 那么这是我们的方法，所以我们很多时候是很有策略的，好吧？那这期我们再把它强化一下。如果他踢右腿的话，我们应该怎么去反击比较好？来一遍，如果这个时候你反击一个左手的摆拳，因为我是正架左手摆拳，无论是打头或者打身体，它都会有不错的效果。如果对方没有防这里的话，他直接会岔气，因为人体的右边不是我的右边，是他的右边，就是人体的肝脏位置，好吧？他再踢我一次，嘣，然后我们也可以加一个。 哎，踢这边，打这边。我们为什么要打直拳？因为这是你的后手，后手直线会直一些。如果你打这个摆拳的话，它力量会小一些。你可能问我，为什么左手你不打直拳？因为左手打直拳，它的意义没有这个摆拳明显。看我，我左肩在前，右肩在后。我我虽然是一前一后的站姿，但我也是正向站向你。那尽管是这样，我的左肩还是在前，所以我这样打你，他的左手会很快打一个摆拳，稍微有一些力度。 稍微有些力度，这是非常好的方式。所以，我们左手和右手的反击方式不都是直拳？那所以他再来一次踢我，左腿，嘣嘣。当当然，当然我们也可以加一个组合直摆，可以，哎，嘣嘣嘣嘣，他打那边不违规，摆直，嘣也可以。 摆拳是假，直拳是真，也都 OK，就这是我们的方式。泰拳里面为什么要教你他踢腿我打拳，他打拳我踢腿？因为泰拳里面，尤其站立格斗里面，我们有太多武器，拳、腿、膝、肘，而且不仅你要学它，你还要学他们如何去搭配的、组合的，如何搭配着去做反手反击，这是非常复杂的。它并不是说我们一定要把全练的。 到极致，非常抱歉。如果你练到极致，但是这个人如果加上腿或者他加上膝的话，也许他每一项没有都没有这么极致，但是他很擅长把他们做出一个重新搭配。你可能你的时间。 有这么你你可能打不过他，那你的时间有这个精力吗？一天有十二个小时，我们每天可能只能拿出两个小时，最多你运动员拿出四个小时在训练。我们有办法说做到每一项都完美没有，所以我们要学会如何去搭配他们，如何去发挥你的优势。好，感谢你收看这期，有什么问题下面留言，有什么想喷的随时好吧，下期见。